අම්බොක්ක වශයෙන් අපි ශේෂ්ඨ චාරිකාවක් ආරම්භ කරා මෙම ගියුතු හඳුනා ගැනීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශ සභාවේ නිලධාරීන් සහ පල්ලිපොළ ගොඩින් සේවා මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් එකතුව කණ්ඩායමක් විදිහට ගිහිල්ලා අපි ඒ ජනසේවා මධ්‍යස්ථාන බල ප්‍රදේශය තුල මේ වෙනකොට ගෙවතුවගා වැඩසටහන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අපේ කුපටිස නිලධාරීන්ගේ ලොකු සහායක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ප්‍රාදේශ සභාවයි ගොවි ජනසේවා මධ්‍යස්ථානයයි එකතු වෙලා මේ වෙනකොට ගෙවතුවගා තරංගයක් පවත්වන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒකට අපේ ගොවි ජනසේවා ප්‍රාදේශ නිලධාරීතුමියගේ මේ අනු උපදෙස් මත අපි එකටත් මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඒ අරෙන් අපේ මේ ගෙව මේ ගොවි ජනසේවා මධ්‍යස්ථානයේ ගෙවත්ත ප්‍රකාශ කරමින් යනවා. මට්ටමක මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මේ කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ බහුකාර්ය නිලධාරීන්. වතුර යට වතුර යට ගන්න පොළොවට කඩන වෙන්න පුළුවන් නම් විතරයි කරන්නේ. අරුම පණුව හැදෙන්නේ. මොකදලා? දැන් මේ වතුර මේ පතල් කරන්නට කවර් කරන්න ඕනේ වතුර යට මොකද මේ වගාව පතෝල කියන්න විස්තර මේ මේ ජලයේ යට මේ වගේ ටැංකියක හරි පොකුණක හරි තියෙනවා නම් උඩින් මේ වගේ මැස්ස ගහපුවාම ඒකේ පළ ගන්න ඵලය කවදාවත් මේ අර ඉල්මැස්ස කියන එකාගේ හානියට ලක් වෙන්නේ නැහැ සතාගේ හේතුව මේ මේ ඉල්මැස්ස ගහපුවාම ඒ බෝගේ නැස්සා විදපුවම ඇතුලේ පණුව ඇති වෙන්නේ. ඒ ඇති වුණාම මේ පණුව පොළොව ඇතුලේ කරල කුණු වෙලා පොළොවට වැටිලා තමයි පොළොවේ තමයි මේ වර්ධනය වෙලා ආපහු ඉල්මැස්සා බෝ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ ජලයට උඩින් මේ මැස්ස හදපුවම කවදාකවත් මේ ඉල්මැස්සගේ හානිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. Listen. මේක පොඩ්ඩක් කාබනික කුමිනාශකයක් හදාගන්න. අපි නිශ්චිත මේ ඉන්න ඕන වෙලාව සාකර දානි කරා. දැන් අපි සියතු වසරේ ඒ ලොකට මම පළවෙනිම තෝරගත්ත ඉවත් කළේ සිටු කාන්තා සම්පතියේ ලේකම්තුමිය තමයි එයාගේ නිවස මේක. මම ඉස්සෙල්ලාම අද පතොල මැස්ස දාලා සම්පූර්ණ මැස්සක් තිබ්බා. ලස්සට දැන් ඒක ඉවරලා දෙවෙනි වගාව දාලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු දිවේම වගාව තිබුණා. දැන් අවසන් වීගෙන යන්නේ ඊළඟ දෙවෙනි වගාවට කාවන් දාගෙන සූදානම් කරගෙන යනවා. මේ ඉඩමේ මොනවද වවලා තියෙන ගෙවතු වගාවට? ගෙවතු වගාවට මේකේ තියෙන පතෝල තියෙනවා. කැරට් තියෙනවා, බීට් තියෙනවා, මිරිස්, ගෝවා, මල් ගෝවා අතුගෝවා පලා වර්ග තක්කාලි අලුත් බතු જાතියක් වගා කරලා තියෙනවා මාළු මිරිස් තිබුණා දැන් මාළු මිරිස් ආසන් වෙලා දැන් තාවන ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා දාන්න කැරට් තිබුණා බීට් දැන් අස්සනු අරගෙන තව ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකෙත් දැන් දෙවෙනි වගාව යනවා ඒ වගේ තමයි දඹල මැස්සක් හදලා තියෙනවා ඔබතුමීගේ කොට්ටාසේද මේ ඔව් එතකොට පවුල් කීයක් ඉන්නවද? පවුල් 364ක්. ගෙවතු වගාව කී දෙනෙක් කරනවද? ගෙවතු වගාව සිතුම් කාන්තා සමිතිය යටතේ දැනට සාර්ථක ගෙවතු 10ක් විතර කරගෙන යනවා. පොඩි පොඩි ගෙවතු කරගෙන යනවා නඩත්තු කරගෙන. තාම මම ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු අවුරුද්දක් විතර වෙන්නේ. මම තාම මේගොල්ලෝ දැන් අඳුරගෙන ගෙවතු කරගෙන යනවා. ගෙවතු වගාව වලට කට්ටි උනන්දුයිද? ඇත්තටම උනන්දුයි. දැන් මගේ සිටුමු කාන්තා සමිතිය ගත්තොත් ඒක ඉන්නවා වගේ විදිහට ඒගොල්ලෝ අත්සන් ක්‍රමයකට කරගෙන කරගෙන යනවා. අද කියන්නේ එන්ග්‍රීසාව වගේ. අර අර නංගි කෙනෙක් කරවන්නේ කල තමයි. මේ වගේ මේ මලක් දෙන්නත් මේ වගේ. නෑ මිනිස් දැන් ගොඩාක් කරනවා. එයාලයි. මේගොල්ලෝ සාර්ථකව ගෙවතු කරගෙන යනවා. දැනටත් කාබනික පුහුණු පමණක් යොදලා කරලා තියෙන ගෙවත්තක් මේ සාර්ථක ගෙවත්තක්. කාබනික පුහුරයි කාබනික හදා ගන්න දියර පුහුරයි ඒවටම සදා ගන්න කොහොම වලින් මිශ්‍ර කරලා හදාගත්ත කුමිනාශක තමයි දාලා තියෙන්නේ. සාර්ථකව කරගෙන ගිහින් තියෙනවා මේ ගෙවත්ත. මන්තය සිටපු කාන්තා සමිතිය මගේ එකතු කාන්තා සමිතිය කියන සමාජිකාවන් 32ක් ඒ 32කින් ගෙවතු 10ක් ඉතා සාර්ථක ලෙස තියෙනවා එයින් ගෙවතු දෙකක් තමයි මේ මේ ළඟ ළඟ දැන් තිබුණේ මිරිස් කඩලා පෙන්නන්න කඩලා වෙන්න කඩලා වෙන්න කඩලා වෙන්න සායනික පොහොර නැති වුණාට කාබනික පොහොර වලින් පමණක් සාර්ථකව මේ මේ භෝග හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කරලා හොඳට වැඩිලා තියෙනවා නේ. කරලා හොඳට වැඩිලා තියෙනවා. පේනවද නැල්ලකිද? සභාපතිතුමා මේ දවස්වල ගෙවතු වගා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියනවා. ඔව් මේ මේ පෞගිය කොරෝනා අර්බුදයත් එක්ක කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක ලෝකයේ දරුණු ආහාර අර්බුදයක් මොනවා පාරිසි වෙලා තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය ලංකාවටත් මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ අනුව මධ්‍යම රජයේ වැඩ පිළිවෙල සමාගමේ පළාත් සභාව සහ අනිකුත් ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගාව උනන්දු කිරීම සඳහා ජනතාව පෙළඹීමක් හැටියට ජනතාවට වගේ ආයතනයක් හැටියට පල්ලේගොඩ ප්‍රාදේශ සභාව අපි තීන්දුව කරගෙන තියෙනවා අපේ කොට්ටාසේ ග්‍රාම සේවා සම් 44ක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රාම සේවා සම් 44 සම්බන්ධ කරගෙන ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරගෙන ඒ වසම් 44 ඒ වගා කටයුතු කරන උනන්දුවක් දක්වන ගොවීන් අතර කලයක් පවත්වනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන ඒ වගේම කෞතුක වේලියොතු තරගයක් පවත්වලා ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ත්‍යාග පිළිගැනීමෙන් ඒ ජනතාව උනන්දු කිරීමට සටහනක් අපේ ත්‍යාගම කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ දවස්වල වැඩසටහන අධීක්ෂණ කටයුතු කරනවද? ඔව් මේ දවස්වල ප්‍රාදේශ සභාවේ වගේ මුදිරිශාව මධ්‍යස්ථානෙත් එක එකපද වෙලා මේ විදිහේ ගොවින් සමීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා. මට දැනගන්න ලැබුණ සහෝදරෝ මේ තරගෙන් තෝරලා ත්‍යාග ලබා දීමේ වැඩසටහන ඒ සමග ඔව් ඒක අපේ කොට්ටාසයේ ප්‍රථම දෙවන දෙවන කියලා වෙනම අපි තෝරනවා ඊට අමතරව සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකින්ම තේරෙන ප්‍රථම ජයග්‍රහණය කරමය සඳහා අපි ජානවාදයට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට අමතරව රාජ්‍ය ආයතන පාසල් ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතන අතරත් මේ තරගයේ ප්‍රවෘත්තිවලට කටයුතු කරනවා ඒ සඳහා අපි ජාග පිළිබඳව කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනවා